feedback, informacja zwrotna zwykle jest bezużyteczna. Posłuchajcie, co powiedział o tym parę dni temu Chris Lowney. So we have a business meeting and uh, I am annoyed at him and so during the meeting I'm not really able to be listening to a good point he may be making. Kiedy więc prowadzimy spotkanie biznesowe, a jakaś osoba mnie czymś zdenerwuje, nie jestem w stanie słuchać racji, które ona przedstawia. Or I'm a teacher, I'm in a bad mood, and so I cannot do my job well. I podobnie, kiedy jestem nauczycielem, jestem w złym nastroju, nie jestem w stanie wykonywać dobrze mojej pracy. Okay. So, another quality of people who are good at results, they get real feedback on the outside environment and the inside environment. Więc kolejną cechą ludzi, którzy są w stanie osiągać codzienne rezultaty, to jest świadomość i pozyskiwanie informacji z zewnątrz, informacji zwrotnej z wewnątrz. A zatem mamy dwa rodzaje feedbacku. Z zewnątrz, od klienta, który na przykład mówi, wiesz co, ale chciałbym, żebyś na czas terminowo dostarczał to, na co żeśmy się umawiali. I mój głos wewnętrzny, który mówi, a to jakiś perfekcjonista i pieniarz, nie ma się co przejmować. I dopiero w momencie, gdy poskromię swojego, swój wewnętrzny feedback, dopiero wtedy zewnętrzny feedback, jakąkolwiek wartość jest użyteczny i będzie pracował dla mnie. Być może przypomina Wam ten temat cokolwiek z Waszej pracy, z Waszego życia? Jeżeli tak, to proszę napiszcie w komentarzach na dole na YouTubie.